Where Escucha la vieja enseñanza de Kukulkan Conocimiento antiguo que cuida al chamán Equilibra tu balanza y conecta tu nahual Y recupera tu instinto animal ah, La libertad se alcanza si logras mirar Desde el cielo lo más estelar Déjate guiar por la gravedad Déjate guiar por tu realidad